І чи достатньо ребра профліста? Ага, от ви ще й профліст робите. Профліста 35, як е, як винт зазору. А це я не зрозумів, що ви збираєтесь зробити. Тому, вибачте, не зовсім я зрозумів. Він зазор і висота ребра це різні речі. Зовсім різні. Тим паче, коли ви відкроєте ДБН многослойної конструкції, там пишеться, що мінімальна товщина вентиляційного зазору 40 мм. Тобто ви навіть по цьому параметру вже не попадаєте. При цьому, що вензазор формується над висходівсійною мембраною контробрішіткою, а не обрішіткою. Тому, вибачте, щось Алекс у вас зовсім з пірашком не те.